Tai sveiki visi, esu Rokas Barsys, studijuoju muzikos produkciją ir garso inžineriją, esu visiškai simulėjęs muziką, visokiojopą muziką ir krikščionišką muziką ypatingai, studijuoju Mančesteryje, o šiaip esu kritingiškis ir baigiau kritingos pranciškonų gimnaziją. Šiandien manęs paprašė pakalbėti tokią labai aktualią, sakyčiau, jaunimui temą, tai yra baime ir kas yra ta baime. Tai aš labai drąsiai vardinčiau, kad kaip krikščioniui, kaip jaunam žmogui, pirmiausia, baime tai būtų didžiulė, didžiulė kliūtis į Dievo meilės darbus ir į tos vaisius, kurio, kuriuos Dievas yra mums paruošęs ir užauginęs. Todėl mes nebereikalo net ir popiežius Pranciškus iš tikrųjų per Lenkijoje vykusias pasaulinės jaunimo dienas pasakė, kad jaunimui atėjo laikas pakilt nuo sofų, užsidėti žygio batus ir eiti pasaulį, eiti pasaulį ir ieškoti nuotikių, ieškoti tų Dievo vaisių paslėptų, kuriuos Jis yra mums paruošęs. Nes gyvenime iš tikrųjų niekas nevyksta be reikalo, net ir patys sunkiausi dalykai, kaip kartais atrodytų, jog, nu, kaip tame negativume rasti pozityvumo, kažko gero. Bet Dievas iš tikrųjų yra tokių planų paruošęs, jog mes kaip žmonės, kaip tikintieji, nesam gabus e, numatyti tų, tų planų ir, ir, ir, ir tie planai yra patys didžiausi. Kai buvo mano silpnesnis tikėjimas, vis, visą laiką labai bijodavau mirties, nes o kaip, o kaip o jeigu numirus neegzistuoja tas dangus, neegzistuoja tas rojus, o kas toliau. Baimė būdavo įvairiausių, bijodavau tamsos, bijodavau aukščio, bijodavau kažkokių tai labai elementarių, nežinau, žmogiškų dalykų. Ir mano draugė nesnei paklausė, o ko tu bijai? Ir aš taip iš savęs iš tikrųjų paklausiau, o ko aš bijau? ir iš, iš viso ką man bijoti, jeigu tu esi tikinti žmogus, tu esi jaučiantis Dievo meilę mažose dalykuose, e, jaučiantis Jo meilę kitose žmonėse, kitų žmonių veiduose ir jų gyvenimuose, tai tu suvoki, jog neverta net pasiduoti baimį, nes Jėzus nebereikalo mirė ant kryžiaus už mus, jo, jo veidė ir jo šauksme nebuvo baimės nebuvo dviejonės, nes Jėzus ir nėra vertas dviejonės iš tikrųjų, nes jo, jo, jo vaisiams ir, ir jo dovanoms, jo meilės darbams nėra negalimų dalykų, kadangi turėjau puikią galimybę, unikalią galimybę neseniai savanoriauti Rytų Afrikoje, Tanzanijoje. E, tai ten buvo iš viso tokia gyvenimo mokykla, kur atrodo paskutinės baimės pavyko išvykti iš gyvenimo, nes kai tu matai alkanus vaikus gatvėse, vaikščiojančius pasomis kojomis, kai tu matai nepasiturinčias šeimas, tačiau tu matai šypsonas jų vidose, tu suvoki, jog baime, jinai, kas jinai tokia yra, jinai nėra verta greuti tavo džiaugsmo gyvenime ir tarsi statytų sienų tarp tavęs ir, ir, ir Dievo meilės sunčiamos. O atsikratytos baimės, taipogi vėlgi, aš manau, reikėtų per maldą, per nuoširdžią maldą klūpant ant kelių, kaip sakė e, brolis Asijus. Jeigu dvėjojat, jeigu bijot kažko, jeigu nežinot, kur toliau eiti gyvenime, ant kelių rožančių rankas ir visas baimės pasitrauks kaip, nežinau, kaip, kaip debesis nešami vėjo. Kadangi taip drąsiai užakcentavau, jog turbūt baimė ateina iš nuodėmės, o mes gimėme nuodėmėje ir per krikšto sakramentą, per krikšto dovaną e, atsikratėme tos nuodėmės, nors jos ir sugrįžta gyvenimo kartas nuo karto, tačiau aš manau, kad išpažintis yra ko gero pats geriausias e, įrankis ir, ir, ir pats didžiausias privalumas e, katalikų bažnyčiai, kaip atsikratytų baimių, nes kaip prisimenu vėl save būnant paaugliu, kai reikėdavo eiti iš pažinties, kai tu turėdavai tą sąrašiuką nuolatinių nuodėmių, kurias tu jau vos nemintinai e, deklamuodavai ir kai tu sugebėjai praeiti nuo širdžios iš pažinties, iš visos širdies, išlėti iš tikrųjų tai, kas kas, kas tave spaudžia ir, ir kas tau neduoda ramybės, visos baimės išlaksto, nes be abejo yra, yra tam vėlgi diskomfortas, tas žodis, kurio aš nemėgstu vartoti, bet kuris yra sveikas krikščionims, ypatingai jauniems žmonėms, yra tas diskomfortas kitam žmogui, net ir pasitikint dvasininku, kunigu, išsakyti, kas tau neduoda ramybės, kas yra tokio asmeniško, kur tu suklupai, kur tu buvai silpnas ir, ir nesugebėjai išlaikyti savo tvirto stubro. Bet kai tai padarai, tai nežinau, ateityje turbūt niekas nebebaugina. Teisingo tikinčio žmogaus pats geriausias pavyzdys man visą laiką būdavo mano mama, tai pabaigai norėčiau visiems iš visos širdies su meilė palinkėti jos pačios žodžiais, kaip jinai sakė, nesitikėkit, bet pasitikėkit tuo ką gausit ir tai ką dievas jums yra paruošęs ir ką jis dar atsiųs į jūsų gyvenimus anksčiau ar vėliau